Hello, welcome back to my channel Rizky Andika Putra guys Sekarang hari ini hari Minggu kita mau basket dengan komunitas Great Boys Life yang ada di Gor Jakarta Barat So guys, itu ada beberapa komunitas yang kali ini setiap hari minggu di jam 2 siang sampai jam 4 sore. Pokoknya tunggu gue, kita main basket. Let's